Saluton kai bonvenon al nia nova epizodo. Do mi finis longan labortagon kai estas suffice malvarma sed vere bela la vetero kai ja mi volas diri ion mi sentas min tre tre bon chance vivi en europa kai giui la chanson romeni en bella urbo sen rischi la vivon kai do mi vere pensa spri la mezo non. no kai mi pensa che mi meditos iel pretio restu con ni, un medito con ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Ci vespere mi volas legi kai mediti con vi. Sur el tiro e la vercaro de Zamenhof, quiu estas uno, e la play, mal por commenti. Temas pri la fama lettero al Kaufmann quiu esti sendita en la iaro 1901 cae trovita nur poste pri la lingua del hilenistoi cae mi legos faman el tiron, el pagio 323. Lingvo internazia. Forticigios por ciam nur en tia ocaso, se existos ia grupo da homoi, quiu acceptus gin ciel sian lingvon familian, heredan. Cento da tiai homoi estas por la ideo de lingvo neutrala, multege pli grava ol milionoi da aliai homoi. Hereda lingvo de la plei malgranda cae plei, sen signifa popoleto, havas vivon, multege pli garantiitan cae ne estingeblan, ol sen popola lingvo, cion usus ec milionoi da homoi. Yes, mi estas profunde convincita che nec solvo de la hebrea demando, nec en radicigio de limbo neutrala, estos iam ebla sen hilelismo. Tio estas sen creo de neutrala popolo. Do, citivo el tiro uh, estas suffice debatata, mi povas diri. Sed, anta o commenti prigi cae eviti prigi, au eble surgi estas grave rimarki la facton che tio est scribita in iaro 1901, ciam la hilelisma proiecto ancora estis tre Cai la lia punto estas che ofte citiu el tiro estas ligita alla concepto pri denaschismo, do familia uso de la lingvo kaj efektive ni povas diri ke tio multe impressas homoin kiui estas exter esperantujo kiam ili dubas pri la mi diru lingvezo de esperanto kiam oni rakontas pri tenasculoi neniu povas plu mi diru contra argumenti che esperanto ne estas vera lingvo. Do, pre tio aspecto mi tute povas consenti con Zamenhof. Sed, la solvo de la hebrea demando havas neniun rilaton con denaschismo cae familia uso, unue. Do, la destinoi de la iudoi estis iam sur alia sulco, cion ili fossas antau 1901. Cae do Zamenhof vere nur acceptis tion ciam li estis rande de la vivo fino, ciam ni tion ni iam vidis antau. Do, tiu forticigio de la lingvo estas vera, un flanque, ali flanque, non tempe oni io mette la mi applica sti ideon de mi diros angle native speaker cioè tio essa si dire alla la denasculo e sed denasculo e ne automate parola splibone scriba splibone o la lia kai do Ili ne vera esta speciala i tiu yes, ili havas fuon en la en parolo, cion mi exemple tute ne havas. En multae caso mi diro. La pauso e estasion mal similae, ili parolas rapide, men fide, sed ja. Do, ciu tio estas creo de neutrala popolo, cion ci signifas facte. Do, popolo sen gento, neutrale in tiu senso sed se facte se tiu homoi comenza a smediru de zigi kai formi tradizion kai niam havas man multai man multa in familio in kiwi estas plur generaziai de do tio signifas che la poporna plur plus estas neutrala lau la genta vid punto Sed, ciu tio estes popolo, lau mine, char tioi homo ne vivas en uh, un villageto au territorio, mal kiel la iudoi kiui formis la unuen setloin en uh, Palestino por formi la novan Israelon en la ocdeca iaroi de la Lecnaui Arcento. Do, Ne estas popolo. Esperanta, stricte sense, stricta sense. Estas nur parolantoi, cae cae cae estas familiae parolantoi. Ancora o temas prii malgrana grupo, prozentage relative ala tuta Esperanto parolantaro, ele posta uh, quinde chiarovi, la tuta afero shangigios char ciui prifaifos pri esperanto kai nor la tradizio de la de nasculoi esto scrava kai se tio caso sma unide esperantismo havos alien diru portreton do mi devas esti tre atentai Nei transformi esperantismo en stranga spezzo strangan spezzon en strangan spezzon de etnismo do mi multe pripensis ciu besonata sa ne tiu ci medito cae non mi estes rande della fino della serio cae mi pensas che yes Ni incuraggio cae el diru mien penson. Dankon pro atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen finet.